Postaw sobie cel i rób co w Twojej mocy, żeby go osiągnąć. Albo działaj mądrze i dobrze, a coś sensownego się z tego na pewno urodzi. Która z tych myśli jest Ci bliższa? Czy ukierunkowanie na cel, czy na sposoby działania? Tydzień temu byłem na konferencji, gdzie inspirowało nas dwóch wspaniałych mówców Jarosław Polak i Piotr Cieszewski. Piotr mówił cel i jego osiąganie, Jarosław wartości jako fundament. Tylko czy my faktycznie stoimy przed tym dylematem, czy cele, czy wartości? No, mam swój cel sprzedażowy. Chcę go osiągnąć właśnie przez dobre, wartościowe produkty. No bo chcę mieć poczucie sukcesu, ale też dumę z tego, jak to zrobiłem. No bo gdyby nie było celu, to jest bezsensowne dryfowanie. No ale bez wartości to no taka ciągła ucieczka z wypalonej ziemi, gdzie są klienci, którzy na oczy nas już nie chcą widzieć. Ja myślę, że tajemnica sukcesu w połączeniu tych dwóch wątków. Czyli z jednej strony cel, ale też drogi dojścia. Wobec tego miejmy przed oczami cel i każdego dnia sprawiajmy, by wędrować mądrze i sensownie.